Ihe, <laughs> webahlali ngiyacabanga ukuthi uMazwayi lapho ekhona mangithi uMazwayi ngisho uNtsiki Mazwayi ngiyacabanga ukuthi lapho ekhona akajabuli kanje ubuya ngokulala akajabuli kanje uhlulwa nawukuy'bamba ngendaba phela yedrama le yenzeke phakathi kwasomizi mhlongo nothembi siyede bephendulana ngamagama kwi-idols laphayana ngesikhathi bephendulana emtshela the way engasiyona yena like engasilona yena ivizithini leyana eyijaji kwayena self so ungazongitshela iy'ndaba zakho ukuthi ene fanele ngibehave kanjani ufanele ngenzeni awumeke ngize nazo wemhlali Listen, I am not, I am not a judge. Yes, I'm a judge. I am not a judge. And you better say it. Yes. No, but now, right now, I am not a judge. Yes, I'm a judge. And I'm here to stay. Umama wala wasekhaya. Angazi noma ngizothi usomizi noThembi Siyete babanga ubuhle or babanga ini ngoba Okay fine bahle bobabili but sengizothola amagama okuthi engathi kumele akhunjuziswe usomizi ukuthi phela akasiyena umuntu wesimame umuntu wesilisa abhlungu lawo mazwi abhlungu lawo mazwi and kuthiwa vele uke waba nanomona no nobonangi okusho ukuthi kahle hle kune-competition nabantu besimame kodwa ngiyayazi-ke lowo nhlobo vele-ke ukuthi vele leya nhlobo ibe njalo vele ibone ngathi nje wena muntu wesimame vele ngathi ingaku yabo ingathi ngakumbozela ya-understand but manje muhle nje uthembi siyeke muhle shem muhle futhi lokho okuxakayo sengithi uthemba isiyedelo webhumshaka lo wayecula ibhumshaka sasithi shaka bhumshaka bhumsisakhula nathi iyona esaqala khona ukuthatha ukuthanda umculo noma-ke phela-ke sethe ukwehlikele ngasekho tiki ngaleya ndlela engakhona ngesikhathi seshaka bhum kodwa nje usamuhle uright so manje kodwa abanye bathi lento abayenzayo le cat fight yabo lokukwebhana abakwenzayo thi ungathi into ade beyihlelile but-ke asazi noma ubebekuhlelile yini or yinto evele yenzeka nje ngoba phela kuyashiwo ukuthi ubaba lo no ikhwini le ibuye ibe nomona over abantu besimame angathi ba uyabona wena engathi bahle ivele ikwate kakhulu ngoba shuthi iyabona ukuthi ne-competition i don't know shuthi mhlawumbe usuke ebona i-competition kulowo mama asuke naye emuhle kakhulu engazi ukuthi uyaheha you understand so-ke ke kumele abuye azi-understande phela usomiza ukuthi yena usebenzisa i-backdoor laba abanye basebenzisa i-front door so asifanani Kodwa-ke ngiyangizwa kuthiwa i-back door is much better than the front door I don't know. So kuyacaca ukuthi-ke kumele abuye azi-understande indawo akuyona bhilonga kuyona bahlala bhilonga kuyona ukuthi kahle hle ubhilonga kuphi kodwa yena ishe muhle ubeyenza into yakhe ikhanda lakhe belilihle heyi uyabona nje ukuthi noma dekhuluma laphana ukuthi ube-hot ubengazizwile bengazwile bemuhle nje bemuhle iglitha ngecala nabobhuti bakhona abamthumelelile ama-cv be-aplya the way abelibukeka ngakhona ngoba ishem into mayinhle phela iyanconywa kodwa naye phela uthembisiyete muhle and futhi yena kunomuntu wakhe ku-right ukhavadi but laba-ke bahlale vele befuna engathi vele bangabonakala endaweni so kumele si-understand-e lokho ukuthi ukubonakala endaweni kubona kubalulekile ukuthi kumele ahehe abonakale soke bahlali hhayi bayenza lento yabo hhayi wasizakala kumi uMazwayi uNtsiki Mazwayi lona engisanda kuphosta nevidiyo ngabe ukuthi babe nebhifwana bobabili wasizakala vele washo ukuthi vele uSomizi vele uwumuntu wonomona unomona kahle kahle vele impilo yakhe unomona uma ngabe unaye uba nomona nje bawuselinganisa nangobonanga ukuthi nakubonanga waba nomona kanje kanje ubonanga wasephelelwa isitayela nje banimbona nje ephelelwa isitayela uSomizi kahle kahle kusho ukuthi uSomizi uyaloya <laughs> kahle kahle usomnizi kusho ukuthi kunaleyo nto ekwenza efike ingibozele ukuthi ungasakhona ukwenza izinto zakho ngendlela obukade uzenza ngakhona asazi or mhlawumbe ispiriti sakhe unespiriti esifike wena mokwamsondeza eduze sikumbozele ungasakhona ukuqhubeka nempilo obukade uyiphila ngendlela obungakhona and futhi ngiyabona vele yazi uBonangi akasekho wawu ngaleya ndlela vele besazithiwa nje hey Bonangi Bonangi this Bonangi that hayi wavele nje washabalala noma esazama busheme ukubaquza ke phela lapho lapha aquza khona kodwa nje unalokho kokuthi um, wamcindezela wamcindezela kahle kahle kushuthi wamthola lapha echiphu ngakhona wampitshiza wakwala mawupitshiza uthole lesilwane ekuthiwa impala uyipitshizela ukuthi vele ufuna ithuli wayampitshisa wampitshizela indaba i-last number wampitshizela i-last number ukuthi nje ngifuna ukukhombisa ngifana loba kodwa kaye akufani naye lokho usumizi shuthi nje it's that thing ukuthi naye uhot bo uhot naye angithi naye phela ufuna ukudlala indima yakhe ukuthi obhuti bambone understand so Manje bona basuke babe-too much ngiyayazi lo mgengane uvele ube-too much ukuthi ungasuka um-, wena muntu wesimame um-overpower um-, ngoba phela yena ufuna uhlezi e-, ekwi-competition even though wena ungekho kwi-competition but yena uzokwenza sure ukuthi i-competition ikhona for isidingo singekho so laphana-ke nje bade becabana babanga kona lo munye uze uyasho lo munye ukuthi ngumama wala ulijaji. So lona ngathi babanga ukuphikisana ngokuthi lo munye umngena emlomeni bese akhuluma ukuthi methi uyakhuluma naye lo munye uyakhuluma eh so inkinga vele zisuka lapho-ke ke nalo munye la ngesho ukuthi yena ungumama wala yena akasho ngani naye ukuthi ungubaba wala <laughs> akasho ngani naye ukuthi yena ungumama wala naye-ke ngoba naye ungumama wakhona so-ke nje bahlala asike siyibuke le ndaba ukuthi vele kusho ukuthi Nawo phela uJelousy ukhona. Ngiyanithanda webahlali, nihlale nje ningilandele niwabheke amamuvi ama-videos wami. Ngizole nginiphostela kancane kancane nginiphostele nginiphostele vele ngolimi leli lasekhaya lasekhaya olasekhaya bahlali. Ngiyanithanda ule. Yah! Yah!